И сегодня Мигель показывает нам, как готовить. Э, называется горшок э, цыган. Очень легкое вегетарианское блюдо. Режем все большими кусками. Цыганский горшок посмотрим. Большие куски овощей, помидор, перец, э, лук и зеленая фасоль. Ну и также груши. La cabeza de ajo entera, ¿eh? Sí, sí. Cuanto más pequeño, más rápido, pero es así más boya, más fuerte. Изначально Мигель говорит, что э, горшок э, цыганский делался э, достаточно бедных семьях. Э, не было денег на мясо и рыбу, и добавляли овощи. Почему добавляют груши? Он говорит, что оно изначально как-то пошло это. Не знаю, попробуем чеснок целым куском. Мы не режем, мы отрезаем только верх и корень. Окей, okay. vale. Agua. Agua, Ну и картошечки сейчас добавим. Cartagena, Альмерия. Ну, Málaga, Granada, últimos moros. Okay. ¿Comprende? Últimos eh, en, España, eh, en, Europa. Vale. Final. Entonces, es típico de gitano. Eh, nosotros habrá gitano, pero no, no, no, correcto gitano, ¿eh? gente pobre. Los mismos moros. Esto más bien es moros, a ver, comida mora Gente pobre que, que solamente comía lo que había. М, Pimentón. Пиментон. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Маш? А, это мука. В конце добавили паприки. И будем э, варить полчаса, потом добавим соль. Aceite, Aceite aqui. Quanto? lo digo. Bueno. И маслица. Eh, Pipa. Полчаса будет готовиться. Tapa. И накрываем крышкой. Sal. Через полчаса. Después. es, la, re- Es la receta, ¿eh? Мигель сказал, что мы можем поменять э, картошку также, если есть возможность. На сладкий батат. А, у нас не было, делаем картошку. А... No, no lo sé. Sí, си. sabes qué palabra hay? Выходила на берег Катюша. la la pues, la la la <laughs> Mira, yo bailar sin percatarlo. <laughs> Menos caldo. Because he tells uh, later on you can use this broth for rice. Está, mamá, así. ¡Qué comida más buena! <laughs> Comida a los gitanos. Горшочек, цыганский горшочек. Да. Будем есть ложками. Итак, всем приятного аппетита.